নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জিকেপেইণ্টৰ পৰিচয়ৰ টিউটৰিয়েললৈ আপোনালোকক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম জিকেপেইণ্টৰ সম্পৰ্কে ব্যৱহাৰ আৰু উপকাৰিতা সংস্থাপন মানে ইনষ্টলেচন এটা নতুন ফাইল খোলা মেনুবাৰ বাৰ আৰু ষ্টেটাছ বাৰ আমি আৰু শিকিম ডিছপ্লে এৰিয়া ডকুমেন্টৰ বৈশিষ্ট্য টুলবক্স ব্যৱহাৰ কৰা ডট জিকেম্পেইণ্ট এক্সটেনশন দ্বাৰা অঙ্কন সংৰক্ষণ কৰা ইয়াত আমি উবুন্টু লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেম সংস্কৰণ 12.04 জিকেম্পেইণ্ট সংস্কৰণ 0.12.10 ব্যৱহাৰ কৰিছো এই টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ৰসায়ন সম্পৰ্কে জ্ঞান থাকিব লাগিব জিকেম্পেইন উবুন্টু সফটওয়্যাৰ চেণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি খুব সহজে সংস্থাপিত কৰা যায় উবুন্টু সফটওয়্যাৰ চেণ্টাৰ সম্পৰ্কে আৰু জানিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইটত থকা উবুন্টু লিনাক্স টিউটৰিয়েল চাওক জিকেম্পেইন কি ই এটা দ্বিমাত্ৰিক কেমিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ এডিটৰ হয় ইয়াৰ ওচৰত একাধিক ডকুমেন্ট ইন্টাৰফেস আছে জিকেম্পেন্টে আপোনাক দ্বিমাত্ৰিক কেমিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ আকিবলৈ আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে টেমপ্লেটক টানা আৰু ৰখা বন্ডৰ দৈৰ্ঘ্য কোণ আৰু প্ৰস্থ পৰিৱৰ্তন কৰা যোগৰ আণবিক ওজন নিৰূপণ কৰিবলৈ ৰাসায়নিক ক্যালকুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰা জিকেম্পেইণ্টে ৰাসায়নিক গঠনক সহজে দেখিবলৈ সাহায্য কৰে ডিমাত্ৰিক গঠনক ত্ৰিমাত্ৰিক গঠনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা গঠনক বৃহত্তৰীকৰণ কৰা পৰমাণু স্বয়ংক্ৰিয় আৰু মেনুৱেল নিৰ্দেশিত কাম প্ৰথমে এটা নতুন জিচেম্পেইন্ট অ্যাপ্লিকেশন খোলা চাও ড্যাশ হোমত টিপক চাৰ্চ বাৰ প্ৰদৰ্শিত হয় সাৰ্চ বাৰত লিখক জিচেম্পেইন্ট জিচেম্পেইন্ট আইকনত টিপক আমি টাৰ্মিনেলৰ পৰাও জিচেম্পেইন্ট অ্যাপ্লিকেশন খুলিব পাৰো টাৰ্মিনেল খুলিবলৈ কন্ট্ৰোল অল্ট আৰু টি কি একেলগে টিপক GChempaint লিখক আৰু Enter টিপক GChempaint application খুলে এটা সাধাৰণ GChempaint window এনে ধৰণৰ দেখে এইটো মেনু বাৰ GChemPaintত অন্যান্য window ভিত্তিক applicationৰ নিচিনা এটা standard মেনু বাৰ আছে মেনু বাৰ যেনে File, Edit, View, Tools, Windows আৰু Helpৰ নিচিনা বিভিন্ন মেনু বিকল্প আছে টুলবাৰত আইকন হিসাবে বেছিভাগে ব্যবহৃত হোৱা কমান্ড আছে এটা নতুন ফাইল খুলিবলৈ উপস্থিত থকা ফাইল খুলিবলৈ ফাইল সংরক্ষণ কৰিবলৈ আৰু প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ তাত কিছু আইকন আছে এইটো হল ডিসপ্লে এৰিয়া ডিসপ্লে এৰিয়ায় আমি অকা আৰু সম্পাদিত কৰা ফাইলৰ গঠন আৰু বিষয়বস্তু প্ৰদৰ্শন কৰে আমি টুলবক্সৰ পৰা টুল টানি আনি ডিসপ্লে এৰিয়াত ৰাখিব পাৰো স্ট্যাটাস বাৰে বৰ্তমান জিকেম পেইন্টৰ কাৰ্যকলাপৰ সম্পৰ্কে তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে ই মেনু আইটেমৰ সম্পৰ্কেও প্ৰাসংগিক তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে এতিয়া ডকুমেন্টৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰিম ডকুমেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ উইন্ডো খুলিবলৈ ফাইল মেনুত টিপক প্ৰপাৰ্টিজলৈ যাওক আৰু ইয়াত টিপক ডকুমেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ উইন্ডো খোলে ডকুমেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ উইন্ডোখন টানি আনি ইয়াৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰক ডকুমেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ উইন্ডোত নিম্নলিখিত ফিল্ড আছে টাইটল ডকুমেন্টৰ শিৰোনাম হিসাবে প্ৰপাণে লিখক অথৰ নেম ফিল্ডত মাধুৰী লিখক ইমেইল ইয়াক খালি ৰাখো হিষ্ট্ৰী এই ফিল্ডে ডকুমেন্টৰ ক্ৰিয়েচন ডেট দেখাই ই ডকুমেন্টৰ ৰিভিজন ডেট দেখাই ইয়াৰ মানে ই ডকুমেন্টৰ পৰৱৰ্তী সম্পাদিত তাৰিখো প্ৰদৰ্শন কৰে থিম এইটোক জিকেম্পেইণ্ট হিচাপে ৰাখক কমেন্টছ এই ফিল্ডত আমি ডকুমেন্ট সম্পৰ্কিত টেক্সট যুক্ত কৰিব পাৰোঁ যোগৰ নাম আৰু তাৰ সূত্ৰ লিখো প্ৰপেন CH3 CH2 CH3 window বন্ধ কৰিবলৈ close বুটামত টিপক তাৰপিছত toolbox সম্পৰ্কে শিকু toolboxত বিভিন্ন টুলৰ বাবে বুটাম আছে toolbox সক্ৰিয় ডকুমেন্ট উইন্ডোৰ হৈতে প্ৰদৰ্শিত হয় এতিয়া toolbox বুটাম ব্যৱহাৰ কৰি গঠন আকু প্ৰথমে প্ৰপেনৰ গঠনটো আকু প্ৰোপেন হল CH3 CH2 CH3 এটা কাৰ্বন চেইন আঁকিবলৈ টুল বাক্সৰ পৰা এড এ চেইন টুল ব্যৱহাৰ কৰক এড এ চেইন টুলত টিপক আৰু তাৰপিছত পিছত ডিসপ্লে এৰিয়াত টিপক ডিসপ্লে এৰিয়াত কাৰ্বন চেইন অকা হৈছে চেইনৰ স্থিতিবিন্যাস পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এড এ চেইন টুলত টিপক ডিসপ্লে এৰিয়াত চেইনটো স্থিতিবিন্যাসৰ বাবে বাও মাউস বুটামটো টিপি ধৰি ৰাখক চেইনটোৰ দিশ স্থাপিত নোহোৱালৈকে বাও মাউস বুটাম এৰি নিদিব দিশ স্থাপনৰ পিছত বাও মাউস বুটাম এৰি দিয়ক আমি দেখো যে কাৰ্বন চেইন অকা হৈছে উল্লেখ যে আমি ডিসপ্লে এৰিয়াত ক্লিক কৰাত চেইনৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু স্থিতিবিন্যাস স্থাপিত হয় এতিয়া চেইনৰ প্ৰতিটো অবস্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰো ইয়াত পৰমাণু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তিনিটা স্থান আছে প্ৰথম স্থানত হু ক্লিক কৰক এটা সাবমেনু খোলে সেই অবস্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এটম নিৰ্বাচন কৰি তাৰ পিছত ডিসপ্লে সিম্বলত ক্লিক কৰক একেভাবে সকলো অবস্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰক সু ক্লিক কৰি এটম নিৰ্বাচন কৰক ডিসপ্লে সিম্বলত টিপক ইয়াতে প্ৰপেনৰ গঠন অকা হৈছে পিছত একে উইন্ডোতে পেন্টেনৰ গঠন আকু এড এ চেইন টুলত টিপক তাৰ পিছত ডিসপ্লে এৰিয়াত টিপক চেইনৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাও মাউছ বুটাম ধৰি ৰাখি কাৰ্সৰডাল টানি আনক পছন্দৰ দিশৰ ফালে স্থিতি বিনাশ পৰিবৰ্তন কৰক আৰু বাও মাউস বুটাম এৰি দিয়ক সকলো অৱস্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰক ইয়াত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ 5টা স্থান আছে প্ৰথম স্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ হু ক্লিক কৰক এটা সাব মেনু খুলে এটমছ নিৰ্বাচন কৰি তাৰ পিছত ডিসপ্লে সিম্বলত টিপক একইভাবে সকলো স্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰো ইয়াতে পেন্টেনৰ গঠনটো অকা হৈছে ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰো ফাইলত গৈ সেভ এজ বাছক সেভ এজ ডায়লগ বক্স খোলে ফাইল টাইপৰ বাবে ড্ৰপ ডাউন এৰোত টিপক বিভিন্ন সংৰক্ষণৰ ফৰমেট দেখা যায় 2D কেমিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্বাচন কৰক ফাইলৰ নাম হিচাপে লিখক propane.gchempaint আৰু save বুটামত টিপক ফাইলটো .gchempaint extension সহ সংৰক্ষিত হয় আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিছো সংক্ষেপে এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিছো জিচেম্পেইণ্ট সম্পৰ্কে ব্যবহাৰ আৰু উপকাৰিতা সংস্থাপন এটা নতুন ফাইল খোলা মেনু বাৰ টুলবাৰ আৰু স্ট্যাটাস বাৰ আমি আৰু শিকিছো ডিসপ্লে এৰিয়া ডকুমেন্টৰ বৈশিষ্ট্য টুলবক্স ব্যৱহাৰ কৰা আৰু ডট জিচেম্পেইণ্ট এক্সটেনশন দ্বাৰা অঙ্কন সংৰক্ষণ কৰা নিৰ্দেশিত কাম হিসাবে n hexane আৰু n octaneৰ গঠন অকা স্থিতি বিনাশ পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰতিটো অৱস্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰা নিৰ্দেশিত কাৰ্যৰ আউটপুট এনেধৰণে হোৱা উচিত স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spokentutorial.org এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিশন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য hyphen tutorial spoken hyphen tutorialorg hyphen intro এই ৱেবছাইটত পোৱা যাব আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ